hello welcome friends Microsoft office 365 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की यानी एक्सेल की बात करेंगे एक्सेल में एक खास फार्मूला है लेट का तो ये आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा तो यहां से पहले एक्सेल को ओपन करता हूं एक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे ये तो आपको पता है ही क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल्स टू के निशान से शुरू होता है और यहां पे लगाएंगे लेट ये लेट लगा दिया ये लेट आपको हर जगह नहीं मिलेगा 2019 में नहीं मिलेगा 2016 में नहीं मिलेगा और अदर वर्जन में नहीं मिलेगा ये ये आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है और ये सिंटेक्स क्या कहता है कह रहा है नेम वन नेम फिर लिखा हुआ है वैल्यू वन फिर कैलकुलेशन और नेम और फिर इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ए ठीक है और इस ए के अंदर हम चाहते हैं कि फाइव असाइन हो जाए ठीक है वैल्यू क्या असाइन हो जाए फाइव असाइन हो जाए ठीक है और फिर यहां पर कॉमा लगाते हैं फिर हम यहां पर आएंगे फिर हम कहेंगे कि इस बी के अंदर ये जो बी है बी नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं इसके अंदर टू असाइन हो जाए ये हमने कर दिया ना बस आपको कॉमा लगाना है और यहां पे करना है a इंटू बी ठीक है यानी हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है एंटर किया जैसे ही एंटर किया तो यहाँ रिजल्ट मिलता है टेन देख सकते हैं ये टेन रिजल्ट आपको मिलेगा और ये टेन जो रिजल्ट आएगा आपका ये कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहा है कि पहले ए एक वेरिएबल है ए में क्या असाइन है फाइव ठीक है तो फाइव इंटू टू क्या होगा टेन हो जाएगा तो इस तरीके से ये काम करेगा लेट फॉर्मूला ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको और ये आपको कहाँ मिलेगा ऑफिस 365 में ही मिलेगा ये और कहीं नहीं मिलेगा ऑफिस 365 में ही मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जाए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एक और वेरिएबल बना दिया सी बना दिया और यहाँ पे कर देता हूँ थ्री यहाँ पे थ्री कर दिया फिर कॉमा लगा देते हैं अब हमने क्या किया हमने मल्टीप्लाई भी तो किया है कि तो यहाँ ए टू बी किया टू सी भी करना होगा आपको ये सी कर दिया अब देखिए यहाँ पे थर्टी रिजल्ट आ रहा है अब इस थर्टी का क्या क्या मतलब क्या है 5 into two is equal to ten into three क्या होता है 30 होता है तो ये इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पे खाली आप लगा दीजिए प्लस का शाइन ठीक है ये लगा दिया प्लस ओके एक बार प्लस लगाएंगे दो बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ये ऐड करने लगेगा तो ये नेट फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से काम करता है और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में ही मिलेगा अदर जगह आपको ये नहीं मिलेगा तो ये बात ध्यान रखिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं आगे इस पर और वीडियो आती रहेंगी तब तक के लिए keep watching thank you for watching the video